par la marche mondiale des femmes de 2015, je vais parler de sexualité car nous sommes des femmes handicapées curieux et donc hétérosexuelles, bisexuelles, homosexuelles et tout ce que l'État nous en dit.